ليس الغضب كالسخط ولا المخاصمة كالمعاداة وما الفرق بين الخدع والكيد العربية ليست مجرد لغة السلام عليكم الغضب يكون من الكبير على الصغير ومن الصغير على الكبير أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير يقال سخط الأمير على الحاجب ولا يقال سخط الحاجب على الأمير والاشتياط هي سرعة الغضب وخفة تلحق الإنسان عند الغضب نقول استشاط غضبا وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجزاء من عظم البلاء وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط المخاصمة والمعاداة المخاصمة تكون بالقول والإفصاح أما المعاداة فهي من أفعال القلوب فيجوز أن يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه قال إياس بن معاوية خرجت في سفر ومعي رجل من الأعراب فلما كان في بعض المناهل لقيه ابن عم فتعانقا وتعاتبا وإلى جانبهما شيخ من الحي فقال لهما أنعما عيشا إن المعاتبة تبعث التجني والتجني يبعث المخاصمة والمخاصمة تبعث العداوة ولا خير في شيء ثمرته العداوه الخدع والكيد الخدع هو إظهار خلاف الحقيقة باجتلاب نفع أو دفع ضر ولا يقضي أن يكون بعد تدبر ونظر فنقول خدعه في البيع إذا غشه من حيث أوهمه الإنصاف وإن كان ذلك من غير فكر ونظر أما الكيد فلا يكون إلا بعد تدبر ونظر ولهذا قال أهل العربية الكيد التدبير على العدو وإرادة إهلاكه وسميت الحيل التي يفعلها أصحاب الحروب بقصد إهلاك أعدائهم مكايد لأنها تكون بعد تدبر ونظر قال الله تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين Oh